හයරලේ කලීන් මයිමැක් කලීන් මයිමැක් එක් කියල කියන්නේ ඔයා බින්ඩෝස් මසින ගස් කල දෙනවන වින්ඩෝස් මසින් එකේ තියෙනවා ඇඩ්වාන් සිිස්ටම් කෑ කියලා ඔප්ටිමයිසේෂන් සොෆ්ටය අන ඒ සොෆ්ටයකට සමාන සොෆ්ටයගත්තමයි මේක මේක ඒවනට පියස් කරන මේ මැක්බුක් එක එමනතන් අපල්ලි බයිසස් එක ඒගැන මැක් ඕස් එකත් එක්ක තියෙන පරිකණක වල විතරයි මේ මෘතුගන්ගේ යුස් කරන්න පුළුවන් මේ මෘතුගන්ගේ නම තමයි කලීන්මයි මැක් එක් කියර මේක අපිට ෆ්‍රී ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී ඩවන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඒවාගේම අපිට මන්තලි සබස්ක්‍රපෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් එමනතා ඉයලි සබස්ක්‍රපෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේක ෆ්‍රී එක සහ පේට් කල්ල ගන්න එක දෙක ඒ දෙක අතර පොඩි වෙනස්කම් කහිපයක් තියෙනවා අපි ජස් කරන්න දෙන මැක්සිංගම් ලිමිල්ස් එකගොලෝ ලිමිට් කරලා අපිට මෙන්න මෙච්චරය කරන්න පුළුව මෙච්චර කරන්න පුළුවන්ගල අපිට බෙන් කරලා දීල තියෙනවා මේක ඇත්තරම ඇඩ්වාන් සිිස්ටම්කයා කියන වින්ඩෝස්ල යුස් කරන සොෆ්ටයා එකයි මේකයි දෙකම එකයි ටකම එකයි කියන්නේ ෆීජර් සේම් ෆීජස් තියෙන්නේ මොකද මේකෙන් කරන්නේ ජංක් ෆයිල්ස් ජංක් ෆයිල්ස් කිලදී දන්න ඇති කියලා මං හිතනවා ජංක් ෆයිල්ස් කියල කියන්නේ සොෆ්ටෑ ඉන්ස්ටෝල් වෙනකොට ඒ සොෆ්ටෑ එකත් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙන ෆයිල්ස් ටෙම්පරල් ෆයිල්ස් වල්ගයක් එහමනත්තන් අපි මොනහරි ප්‍රෝගෑමයක් රන් කරනකොට උනත් මේ ජංක් ෆයිල්ස් ක්‍රියේට් වෙන ඉඩකට තියෙන මේ ජංක් ෆයිල්ස් එකතු නාව මැසින් එක ඕනට වඩා ජංක්ස් ෆයිල් එකතු වුණා මැසින ස්ලෝවෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණයවා මේ හේතුව හින්දා ඒ වගේ එකතුවෙන ජංක් ෆයිල්ස් ඉවත් කරන්න මේ මෘදුකාංග ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් මේකින් අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්ගෙන ජංක් ෆයිස් තමයි සිිස්ටම් ජංක් එකන්නේ මැක් ඕස් එකෙන් ක්‍රියේට් වන ජංක් ෆයිල්ස් එතකොට අපි ඉම්පෝට් කරන එක්ස්පෝට් කරන ෆොටෝස් වලින් එකතු වෙන junk files emails attachments iTunes backup සොල ජං ෆයිල් එතකොට ට්‍රෑස්් රිසයිකල් බින්නේ තියෙන ජං ෆයිල්ස් අපට මේ සොෆ්ටෑගෙන් පුළුවන් මැල්වයාරිම් කරන්න මැල්වයාරිම කියන්න ඔකල් දන්න Apple කම්පියරස්ල්ල ගොඩක් සොෆ්ටයාස් ඉෆෙක්ස් අඩුයි මොකද Apple කෙලි කියන්නේ හයිස්ටඩ පලට්ෆෝර්ම් ක්‍රේට් කරන්න ඔපරේඩි සිිස්ටම්මයක් රන් වෙන මැශීන්ස් තමයි Apple කෙලගෙන එනිසා Appleස් වලට බින්ඩෝස් වල්ල තරන් එචර ලොකු සොෆ්ටය වයිඩස් බලවෑන් තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් දුරට අඩු එකොහොම උනත් මේ සොෆ්ටයින් අප පුළුවන් මැල්වයා රිම්මු කරගන්න මේ විදිර අපිට එකින් එකට ෆීජස්වල්ල ගිහිල්ලා ඒ ෆීජස් එක රන් කර කලීන් කරගැනීම කියවතින මේක ඇතන ගොඩාත්දුරට මේක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් මුදුකාංගයක් අපට ඒවගේ මේ ස්මුදුකාන්ගෙන් පුළුවන් ඔයාගේ මැක්බුක් එකේ තියෙන ඇප්ස් ඔය දැනට අන්ස්ටල් කරනනම් ට එක්කෝ බැක්්බුක් තින ඇ් එක ට්‍රස්් බින්න එකට ඩ්‍රගන් රොප් කරන්න ඕනේ එහමනත්තාම් වෙනස් ක්‍රමගින් තමයි අන්ස්ටල් කරන්නේ ඒත් මේකින් පුළුවන් අපිට ජස්ට ටික් කරලා අපි අව අන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන සොෆ්ටයාස් මනොද කියලා ඒව ඔක්කොම ටික් කරලා ජස්ට වන් කලික් එකින් ආට පුළුවන් මේකෙන් අන්ස්ටෝල් කරන්න එක වැරම මේක ෆ්‍රීවර්ෂණ එක නම් අපිට එක පාරක් හරි දෙපාරක් හරි තමයි එම කරන්න පුළුවන්කම ලබා දෙන්නේ මේක අපේ කරලා ගත්තු තොට කරන්න පුළුවන් මේක මේන්ටරන්සිෙන් අපිට බලාගන්න පුළන් ්‍රී අප්‍රෑම් ස්පීඩක් මේල් එතකොට රීන්ඩ ස්පොට් ලයි ලබඩිස් පර්මිෂන්ස් මේ වගේ සේඩිංස් වල වෙනස්කම් කහිතක් කරනවා මේ සොෆ්ටෑ එක එක එය ඔටෝ ඔප්ටිමයිස් කරගන්නවා මේ සොෆ්ටෑ මේ සොෆ්ටයක ලොගෝ එක ඩොක්කගේ ඇනිමේටන ලොකුව එක තමයි තියන්නේ මේ සොෆ්ටයවට ඩවලෝඩ් කරන පුළුවන් සයිට් එක වෙබ්සයිට ම මෙත ඩිස්කපෂන පල්ල දාලා තින වාල්ඩකින් බලාගෙනවා ෆ්‍රී මක්ටස් ගන්න ඉස්ට්‍රෝ කල බල්ලකොට ට්‍රයි කලා බලන්න කොහොමද කියලා ඔට තේරෙයි මේකින් ට කලින් තිබුණට වඩා ලොකු උදවක් වෙනවා කියලමින් සොෆ්ටෑක ඇඳහලිය අපිත්තක එකතුලයිනවල හැමෝටම ඉස්රට තවත් තවත් අලුත් වර්ගේ සොෆ්ටෑ රිබියස් සරෙනමම එනවා ලබන් සතේ මම බලානින්නවා ලොජික් පෝක්ස් ඉන්ස්ට්‍රෝ කරගන්නගේ ඉඳං බේසි බීගෙන ලෙවල් එක කොහොමද කරගන්න කියනදේ ගැන රිවියගත් දෙන්න අඩ මගේ චනලය මොනහරි දන්න දෙයක් තියෙනනම් අප ඉමේල් කරන්න එමනත්තම් ෆස්බුක් ඉන්ස්ට්‍රගම් ටට මේ හැමයකම ඉන්න ඕට පුළුවන් අපිට ටෙක්ස් කරලා කියන්න ඕට මොනද දැනගන්න ඕනිල එතොට අපේ ගැන යම්කිසි වීඩියෝ අපට නිර්මාණ කරගන්න පුළුවන් අපි ඒ විදිට ඔගොල්ලෝන්ගේ අදහස්වල්ට ඇහුකන් දෙන්න සූදන වෙන ඉන්න ඉස්සති වාට වීඩියක වැැනගත්තුනානම් එමන කමෙන්ට් කරන්න එවනතං අල්ලයි කරන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ තියෙන අඩුපාඩු යන්න